Genesis Market, Genesis Market, Genesis Market, Genesis Market. En los últimos dos días se ha hablado mucho sobre Genesis Market. ¿Qué fue lo que pasó? El FBI incautó esta tienda de bot llamada Genesis Market en medio de arrestos dirigidos a, operadores y proveedores. No solamente se detuvo a las personas o, a los eh, involucrados de, de plataformas, sino también se detuvo a los que operaban en estas plataformas. El 4 de abril de 2023, varios nombres de dominios vinculados a la Genesis Market fueron tomados por el FBI. La Genesis Market en realidad era una bulliciosa tienda que vendía acceso a contraseñas que eran tomadas de una forma no autorizada. Eran datos robados de millones de computadores, computadores que estaban infectados con un software malicioso y fueron incautados el 4 de abril por la Oficina Federal de Investigaciones, lo cual es el FBI. Las incautaciones correspondieron a más de 100 arrestos en los Estados Unidos y en el extranjero. Y estos arrestos fueron los que operaban el servicio, los proveedores del servicio, proveedores que alimentaban constantemente la Genesis Market. Actualmente ustedes entran en el sitio de la Genesis Market y van a ver un banner donde dice este sitio ha sido intervenido eh, bajo la operación eh, Cookie Monster. Y van a ver el banner, van a ver varios logos de la Europol, de la FP, de Guardia Civil, del FBI, del gobierno de Canadá y otras organizaciones. Activo del 2018, el eslogan de la Genesis Market era Nuestra tienda vende bots con registros, cookies y sus huellas dactilares reales. Los clientes pueden buscar sistemas infectados con una variedad de opciones, incluso por direcciones de Internet, en este caso direcciones IP, o por nombres de dominio específicos asociados a credenciales robadas. Cuando los clientes de la Genesis Market compraban un bot, están comprando la capacidad de tener todas las cookies, todas las cookies de autenticación de la víctima cargadas en su navegador de modo que se pueden acceder a todas las cuentas en línea que pertenecen a la víctima, sin necesidad de una contraseña ni aplicar ningún doble factor. En un anuncio de un foro decía, puedes comprar un bot con una huella dactilar real, acceso a correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias, sistemas de pago. También obtiene toda la vida digital anterior, o sea, el historial. La mayoría de los servicios ni siquiera le pedirían el nombre de usuario y la contraseña y lo identificarán como un cliente habitual. Al adquirir un kit de bot con huella digital, cookies y acceso, te conviertes en usuario único de todo su servicio y de los demás sitios web. El otro uso de nuestros kits de huellas dactilares reales es encubrir los rastros de su actividad real en Internet. No está de más mencionar que Genesis Store o Genesis Market tenía más de 450.000 bots a la venta el 21 de marzo del 2023. El precio de los bots de Genesis variaba bastante, pero en general los bots con grandes cantidades de contraseñas y cookies de autenticación o aquellos con acceso a sitios web financieros específicos como PayPal, Coinbase, eh, tendrían eh, precios mucho más altos. La firma de inteligencia cibernética Flashpoint, con sede en Nueva York, dice que además de contener una gran cantidad de recursos, los bots más caros parecen tener acceso a cuentas que son fáciles de monetizar. Flashpoint mencionó que se espera una alta incidencia de Google y Facebook, ya que son plataformas muy utilizadas. Y esto lo mencionan en un análisis que se hizo a Genesis Market observando que los 10 bots más caros en ese momento incluían credenciales de Coinbase. Genesis Market ha introducido una serie de innovaciones de cibercriminales a lo largo de, la existencia. Probablemente el mejor ejemplo es Genesis Security, un complemento de navegador web personalizado que puede cargar un perfil de bot de Genesis para que el navegador imite prácticamente todos los aspectos importantes del dispositivo de la víctima, desde el tamaño de la pantalla, la frecuencia de actualización, hasta la cadena de la gente, del user agent eh, única vinculada a la víctima, que es el navegador web. Dicen que desarrollaron el software de Genesis Security mediante el análisis de los principales 47 sistemas de seguimiento y huellas dactilares del navegador. Los expertos en seguridad cibernética dicen que Genesis y un puñado de otras tiendas de Vox también son populares entre los ciberdelincuentes que trabajan para identificar y comprar Vox dentro de redes corporativas y luego dan vuelta y revenden estos accesos a bandas de ransomware. Michel DeVol, director de inteligencia de Intel 471, dijo que los llamados intermediarios de acceso a la red buscan en las tiendas de bot automatizados objetos de valor y luego los revenden para obtener una mayor ganancia. De los registros usados o procesados, en realidad es bastante común que el mismo registro sea utilizado por múltiples actores diferentes que lo usan para diferentes propósitos. Por ejemplo, algunos actores solo están interesados en la billetera criptográfica o las credenciales bancarias por lo que pasan por alto las credenciales que interesan a los corredores de acceso a la red. Estos corredores de acceso a la red compran troncos usados a un muy buen bajo precio o a veces hasta gratis y buscan grandes peces a partir de allí. En junio del 2021, los piratas informáticos que ingresaron y robaron una gran cantidad de código fuente y datos de juegos del gigante de computadoras que es EA, le dijeron a Motherboard que tuvieron acceso a comprar un bot de 10 dólares de Genesis Market que le permitió iniciar sesión a una cuenta de Slack de la empresa. Una característica de Genesis que lo distingue de otras tiendas de bot es que los clientes pueden retener el acceso a los sistemas infectados en tiempo real, de modo que si el propietario legítimo de un sistema infectado crea una nueva cuenta en línea, esas nuevas credenciales serán robadas y mostradas en el panel basado en la web del cliente de Genesis que compró ese bot. Si bien algunos ladrones de información están diseñados para eliminarse después de la ejecución, otros crean accesos persistentes, se lee en un informe de marzo de 2023 de la firma de seguridad cibernética SpikeCloud esto significa que los malos actores tienen acceso a los datos actuales mientras el dispositivo permanezca infectado, incluso si el usuario cambia las contraseñas. Según la investigación, Genesis Market tenía a la venta más de 430.000 identidades robadas a principios del año pasado y hay muchos otros mercados como este. Parece que la acción de esta semana se centró solo en las versiones web claras de Genesis Market y que la tienda todavía está operando en una dirección web oscura en este caso en la dark web, a la que solo se puede acceder a través de la red Tor. En la conferencia de prensa, los funcionarios dijeron que su investigación está en curso y que las acciones que ya se han tomado les ha permitido interrumpir a Genesis Market de una manera que no puede ser evidente. En una publicación del blog de la empresa de seguridad Trellix dijo que la policía holandesa se acercó a ella y buscaba ayuda con el análisis y la detección de los archivos maliciosos vinculados a la Genesis Market. El objetivo principal era hacer que los scripts y binarios del mercado fueran inútiles. Como también lo describen en el mismo blog, una parte importante del esfuerzo contra Genesis Market implica apuntar a sus proveedores o ciberdelincuentes que constantemente alimentan el mercado con datos de bot recién robados. La compañía dice que Genesis se asoció con varios ciberdelincuentes responsables de vender, distribuir y mantener diferentes variedades de malware de robo de información, incluidas la familia de malware como Raycon Stealer. Pero ¿cómo se convierte la computadora de uno en un bot de estas redes de fraude? Los ladrones de información se implementan continuamente en masa a través de varios métodos, incluidos los archivos de adjunto malicioso en el correo electrónico, manipular los resultados del motor de búsqueda para que los títulos sean más populares, lo que se conoce como el posicionamiento SEO, y el malware que se adjunta en secreto en software legítimos disponibles para su descarga a través de sitios web de cracking de software y de redes de intercambio de archivos. John Fokker jefe de inteligencia de amenazas de Trellix, dijo que la policía holandesa arrastró a varias personas cuyos datos estaban a la venta en Genesis Market y descubrió que las víctimas habían instalado malware de robo de información que estaba incluido en un software pirateado. La policía holandesa ha creado un sitio web que permite a los visitantes verificar si su información era parte de los datos robados para la venta en Genesis. Ruben Van jefe del equipo de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Holandesa en Rotterdam, dijo que más de 800.000 visitantes ya han visitado su sitio web y que más de 2.000 de esos visitantes fueron alertados sobre infecciones activas de malware de robo de información. Si los usuarios dijeran, por favor, eliminen mi cuenta, lo harían, pero aún podemos ver los registros que solicitaron. Esto lo dijo Van Well Genesis Market no fue muy bueno para proteger la seguridad de sus usuarios, lo que provocó un problema, pero ha sido excelente para aplicar la ley. Según la policía holandesa, Microsoft envió actualizaciones de seguridad a los computadores compatibles que pueden eliminar infecciones asociadas a Genesis Market. Y con esto concluimos por hoy. Espero que hayas encontrado este video útil e informativo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con ciberseguridad en línea. Nos vemos en la próxima.